būs siltumnīca. Esam tā iekavējušies ar to visu. Te būs saules puķis. <laughs> Cerams, ka viņas paspēs izstiepties lielas un skaistas. Te būs gurķīši. <laughs> Gurķelīši. Te ir ugunskura vieta. Te ir akācija atkal. Gribēju paspēt akāciju, ja, iefilmēt, kamēr viņa zied. Pie ugunskura vietas. pie abām priedēm blaku. Tik tēli zied. <laughs> Te vēl ir kirpīši, kurus iestādījām pie kociņiem. Sēklu bibliotekā Ikšķilē teica, ka šie ķirbīši mīlot līst augšā kokos karāties. Tad arī uztaisījām viņiem tādu iespēju radījām šeit. Lai viņi lien kokos, Redzēsim, kas tie par alpīnistu ķirbiem ir padevušies. Tad jau redzēsim. Un ozolnīca, tur ir mūsu ozolnīca, ozolītis. Dimdaru, damdaru, ozolīti. Un tur ir nolīkušais bērs. Ittīgs lokanais, līganais. Tur ir pirts vieta, pamatie vielikti. Jā, un tad tur beidzot cerams ducinātājs nāk. Dūtie viņi, dūtie viņi, pērkona lietiņu sādūto lietu. Gulganam šļak uzskatam. Dūdodams dūdīni vientuļo rietu. Bet vēl te ir saulīte, šī pusē ir zili padebeši. Pīlādzīts glaužas gar ekli. Un šeit ir mans nezāļu spainis ar dakšām. Un burvīgais kaplītis. Un mēsli. Un šeit ir skaistā kācija. Ai, kā viņa smaržo. Un bitītes zumtajā. tajā. Bet, ja nu būs lietus, tad jums bija tīts jāskrien uz mājām, ka jūs nesalīstat. Vai ne? Arī kur ir? Bitīte. ātri gan viņa pārvietojas. akācija ziedēšana, pilnbrieda. dindaru, dandaru pērkonīji.